大家好，我是常年居住在非洲森林里面的影视小丁老师。今天在五月一号大改版的时候，出了首播的氪金活动——斗师的成长箱。那我依照惯例为各位对这次的活动做简单的解说。首先，我们来看一下斗师的成长箱，它一如惯例推出了组合包跟一般性的礼包。一般性礼包一千转，内容物一个斗士的成长。 浆，然后可以开到三十三个药水，然后上面两个组合包，我直接把它的价位价码打给你们看，内容物的价码大概是这个样子。那至于这次的组合包，其实它有大的套路的，就是如果你要买的话，是个人不建议买，因为它的收集品会回收。第二个是它的内容他其他内容物其实没有说一定要靠组合包来购买，像第一个，你只。 讲讲严格一点，你的利润只有两百钻，多两百钻的的钻头。第二个，其实基本上是没有什么跌太大钻头。有人说那狼娃很好啊，可是你开到狼娃对不对？你那一个凭证你要干嘛？你就是要忍的那一个凭证没用处，收集品上不了。因为你如果要买第二个三千两钻礼包，你就必须再追加两千钻来搞搞一个收集品。 这是一个很难熬的东西，为什么？因为上礼拜我们才刚花了一万两千钻去搞圣水，现在这礼拜你又要再花一万多钻去搞这些收集品，因为还不止这几个，你底下如果还要制作的话，你会花很多。所以这次的礼组合包，我是建议如果有考量的话，你只你直接想要做的话，就不用再做这里这个组合包了。那我们看一下它的收集凭证，收集凭证就是这两个。 一定要两个凭证才可以上一个，所以你买蓝瓦礼包的话，你就差一个不能上收集品，就必须再花两千钻再搞另外一个，这是蛮关键的东西。所以你们看一下。好，那我们紧接到下一个环节，下一个环节就是这次的主商品制作。那这次的东西蛮特别的，这次第一波的制作大部分都是开放消耗性道具，那我直接把我认为比较有。 会做的人的消耗性道具拉给你们看，它的价位如就像这样子。那刚刚说那个蓝娃礼包，就是跟这次的蓝娃礼包一样，又是三个成长药水，一千九百零九钻，所以是同价位的。今天如果你只是要做蓝娃去拼合成的话，我可以我会建议用这边做了，不建议用上面的做，因为价位比较高，你会多一个凭证很尴尬。那这次的商品大概是这些。那有人会说，那小金老师你会做什么东西呢？ 会做第三个纯白的万灵药做满，再来第四个神秘的变身卡稀有，跟第六个稀有的魔法娃娃箱。为什么会做魔法娃娃箱？因为我现在的目标是要拼和红娃，然后转吸血鬼红变我已经不是很 care 了，所以我会先拼红娃。再来就是高级溶解剂，我会把它做完。再来至于最后的圣水跟特大圣水这两个东西，就是看。 到时候有没有需求再做，看你的需求。你如果缺一点点数的话，你可以做。那我特别讲一下，杜甫的圣水特大。如果今天你是课长级玩家，你的花费无无上限的话，我会建议你把那个特大这次五十次做满。为什么要做五十做满？如果你上一波活动的特大有跟的话，这一波特大做起来的点数绝对足够双纹样加三十，因为五十次做完是五十万点。 上一次是二十次二十万点，七十万点绝对够你双纹样加三十。你只是要一次洗而已，你只是差在要洗白拼那个运气。但是点数上面来说，绝对足够你拼双加三十。至于洗几次，就看你个人的运气了。所以这次的二大圣水它就是开放让你刻涨一次全到定位双纹样加三十。如果你上次已经开到加三十的话，这次就是多的点数让你开。 那个绝对绝对属性，就是这个概念。那我们继续往下一个环节看。下一个环节就是这次的主商品继续制作，第一周的继续制作，大概如就是这个表，它的卖点在于那些新的技能的技能。那我把价位拉给你们看了，实际跟之前一样，三万五千四百五十五段制作一次，不改变。在这次关键是骑士的那个技术书狂袭，这是骑士的。 新的倍率伤害的技能，但是它的条件是要拿双手武器才可以。那这个基本上都是克长级的概念，有反平，拿双手武器，紫变这样子的速度打起来，你的你才会有加成，一加一等于二的概念。如果你是一般的骑士，你本身坦度已经不够，你再拿双手剑砍，又搞这个，你又没反平，其实是。 有点没有到，没有赚到太大的赚头了。我这样讲好了，因为你输，你双手剑输了攻速啊。如果你没有把攻速用紫变拉回来，你又没有反平，然后你的机体又不强，被打喝水又喝很快，你变成一趟挂不久。所以这个技能就是看状况使用，按你的机体来决定要不要学这个技能，因为它价格也不低，三万六千转做一个。然后这次的关键就是在最后面两个神秘的变身卡跟呃英雄跟传说两种。 这个我你们要看的不是它的价位，它的价位看起来拼一次就跟以往一样，但是右重点是右边英雄变身卡低几率制作，传说变身卡低低几率制作，有看过韩版的影片就知道，韩版的课长开直播，然后再抽再制作那个传说的神秘变身卡，他们花了上千个五六千个袋子去做，还做不出来，很硬，非常的硬，所以这个你们要看一下，而且。 有人就会想要拼一个希望，就是做出来之后还可以拼到下一阶的。比如说你开传说，你拼神话，那我要跟你们讲了，全韩国也只有一个人拼到那个神话的几率是两趴，你制作已经是一趴了，你再做出你还要开做出来一趴，你还要在两趴的几率开到神话级，大家自己去算一下这个期望值多少。所以这次就是给你们我是做理性的分析啦，要赌的还是可以赌，这是一个理性的分析。那这次的活动大概就是这样子。 上一波已经花了很多，这一波的话，我是觉得看个人的预算考量了，不要到时候做了之后没做到，然后又说橘子可以干嘛的，因为毕竟这次活动我已经跟你们说了，觉得花的必要不是很大，它的 CP 值没有到一定要氪的概念，这次没有，呃，这次应该说活动没有那种永久性的商品，就没有氪的必要，因为会消失的，我们的机体不会有差距。 如果有那种春节凭证那种上上去永久永久的差距，那种就有课的必要。那这次感谢你们收看，是常年住在非洲深山内陆的影视小丁老师，下次再会喽，拜拜。